we are taught that the child is our teacher. What is it of the child that we must learn from? It is trust. The child has no other choice but to trust elders, to trust parents. Sometimes they abuse. Sometimes they kill Sometimes they hurt. But a child always trusts elder people. A child always trusts parents. That is a natural instinct. Is it still safe to trust? Ligtas ka pa ba kung ikay magtiwala? Ligtas pa bang magpatawad? Ligtas pa ba ang umunawa? Ligtas pa ba ang tumulong? Ligtas pa ba ang maging tunay na bata na buong-buo ang tiwala? Natatakot na tayo magtiwala, di po ba? Sapagkat marami na tayong pinagkatiwala pinagkatiwalaang nanloko sa atin. Natatatakot na tayo magtiwala. Kasi nung humuli tayong bumitaw at buong-buong tiwala, hindi ka sinalo. Lumagpak ka. Hindi ka iningatan. Natatakot na tayo magtiwala at magpatawad. Kasi nung huli kang magpatawad, umulit. At pinatawad mo ulit umulit na naman. At pinatawad mo at umulit na naman. At nung pinatawad mong uli, pinagtatawanan ka na. Safe pa ba na magpatawad? Okay pa ba na magtiwala? Okay pa ba na bumitaw? Is it safe to surrender all? Is it safe to forgive without measure? Is it safe to give and love and give some more? Kung ang ating mundo ay perpekto at ganap, na ang lahat ng nagmamahal ay minamahal, ang lahat ng nagtitiwala ay sinusuklian ng tiwala, kung lahat ng mag-aalay, bibitaw sa pinanghahawakan, ay palaging sinasalo yun ang mundo na gusto natin. Pero hindi yun ang mundo na ating ginagalawan. Subalit, ang kapalit mga minamahal kong kapatid ay ito. Kung hindi na tayo magtitiwala, katulad ng pagtitiwala ng bata, hindi na rin tayo liligaya sa mundong ito. Hindi na rin tayo mabubuhay ng payapa kasi ang tingin mo sa katabi mo ay mandarambong, magnanakaw, mamamatay tao, mangungutang, balasubas. Kasi ang tingin mo sa mahal sa buhay ay abusado, ang tingin mo sa mahal sa buhay ay taksil, at ayaw mo nang magmahal sapagkat lahat naman sila ay taksil. My dear brothers and sisters, that is the cost of not trusting. We can make heaven here on earth by choosing to trust. Because in choosing to trust, we let go of the darkness of anxiety. In choosing to surrender, we let go of the darkness of doubt. In choosing to love, in choosing to forgive, we let go of the threat to be laughed at to be ridiculed. Kailangan nating magtiwala. Subalit, habang tumatanda tayo, ay parang lalong nababawasan ang pagtitiwala sa kapwa. Kapag batang maliit, binigyan mo ng ice cream, kukunin agad. Kapag 60 years old ka na, binigyan ka ng ice cream, anong unang tatakbo sa isip mo? Hindi mo kukunin yung ice cream? Pagsususpetsahan mo yung nagbibigay ng ice cream. Anong nangyari sa atin? Ang nangyari sa atin ay nawala ng tiwala. At kapag nawala ang tiwala, nawawala rin ang saya. At kapag nawala ang saya, impyerno na tayo dito pa lang sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, You want to enter heaven? Be like a child. You want to enter heaven? Let the child teach you. You want to enter heaven? Let the child teach you how to trust. And let your trust lead to surrender. And let your surrender lead to joy. Because only those who are willing to trust will be able to find the joy that we are looking for. Habang tayo ay tumatanda, anong nagating ano ang ating nagiging bukang bibig? Self-defense. Anong ating nagiging bukang bibig? Katarungan. Anong ating nagiging bukang bibig? Justice for all. Justice for me. I will sue you in court. I will file for damages. Alam po ninyo, hindi natin matatagpuan ang Panginoon sa self-defense. Matatagpuan natin ang Panginoon sa self-offering. Hindi natin matatagpuan ang Panginoon sa justice at justice lamang. Sapagkat kung justice lang talaga, matagal na sana tayong nilaglag. Kaya tayo naririto ay hindi dahil sa justice ng Diyos, kundi sa awa ng Diyos. At kaya tayo naririto ay sapagkat nagtitiwala pa rin tayo kahit konti na hindi tayo ilalaglag ng Diyos na maawain. Let the child teach you how to trust. And let trust lead you to surrender in faith, to surrender without fear, to surrender without anxiety, to surrender and not be afraid that you will have nothing. And then, in surrendering everything to the Lord, may the joy of the children be the joy of the parents. May the joy of the children be the joy of the powerful. In the kingdom of heaven, the child is the powerful one, because in the kingdom of heaven, the child teaches us how to trust.